Robíte pozdrav. Teraz je video. Ináč už sa 10 sekúnd natáčate. Dobre, prajem, odpúšť do toho. Tak, dobre, dobre, prajem. Delfín!